हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अगर आपको सॉल्वर ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसा कि मेरे साथ है यहां पर देखेंगे तो डेटा टाइप में आपको सॉल्वर ऑप्शन दिखाई पड़ता है लेकिन यहां पर कहीं भी सॉल्वर ऑप्शन आपको न दिखाई पड़ रहा हो मैं आपको बताता हूँ तरीका सॉल्वर दिखाई कैसे पड़ेगा यहाँ पर आप फाइल में चले जाइए और फिर आ जाइए कहाँ ऑप्शन पे आ जाइए जैसे ही आप ऑप्शन पे आते हैं तो ये विंडो खुलती है ठीक है यहाँ पर एडवांस में ये दिखाई पड़ेगा कस्टमाइज करेंगे रिबन को तो कुछ इस तरीके से आएगा ठीक है और यहां पर आपको मिलेगा एड इन तो बस एड इन पे जाना है और यहां पर ये देख सकते हैं सॉल्वर एड इन दिया हुआ है तो बस एड इन पे जाके गो पे चले जाइए यहां से जैसे ही गो पे जाते हैं तो यहां पर सॉल्वर ऑप्शन पे टिक कर देना है आपको टिक करके ओके कर देना है अब ये ओके जब कर देंगे ये है ना तो ये आ गए हम डेटा टाइप पे वापस तो अब यहां पर आपको सॉल्वर ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से आप सॉल्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं ये एक्टिवेट करना बड़ा आसान है और एक्टिवेट कर लेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है ठीक है तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉल्वर सीखना है तो अगले वीडियो में मैं इसको पूरा क्लियर कर दूंगा thank you for watching this video